Las luces papadean cual soles agónicos Tal como los suspiros de una voz que temblaba Escribo este poema que me salva de vivir en un río Un recuerdo gastado por piedras Esos monolitos que son mis valores y balanzas Guerras y alianzas Galaxias enteras vueltas en voz, Reflejo cercano de una ilusión distante Y las palabras de tu boca espero saldrán más claras la próxima vez Y aquí estoy Frente a un altar de sal